අයිබෝවන් කාලීන ප්‍රෝෘති වාර්තාකරණයේ අංකේක සැමට කලින් සත්‍ය හරියටම ඔබට කියන සියත උදැසන ප්‍රෘති විකාශය සමගින් මම හසින් රමාශා ප්‍රථමේ නවධානය පුවත් සිරස්ථල වෙත. අනුරාධපුරේ ළමුන් නවසීයක් උග්‍ර මන්ද පෝෂණයේ. මෙරට ජනගහනෙන් සියට අසූ හැත් සමබල ආහාරවේලක් ගන්නේ නැහැ. නවතම සමීක්ෂණයකින් හෙළිවෙයි. ඇස් කන් නාස නැති ඕනම හැඩයක් ගත හැකි ඒක ශෛලීය ඇමීබා හා සමාන අපේ දේශපාලච්චීන් ගැන අද ටෙලිවැකියෙන්. මෙරට ජනගහනයෙන් සියයට අසු හයක් සම බල ආහාර වේලක් ගන්නේ නැති බව නවතම සමීක්ෂණකින් හෙළිදරව් වී තිබෙනවා. මෙම සමීක්ෂණය සිදු කර ඇත්තේ හෙක්ටර් කොබ්බෑකඩුව ගොවි කටයුතු පුහුණු හා පරීක්ෂණ ආයතනයයි. මේ අතර අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ ළමුන් 900ක් උග්‍ර මන්දපෝෂණ තත්වයකින් පෙළෙන බවයි රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය පවසන්නේ. නවතම පර්ේෂණයකට අනුව මෙරට ජනගහනයෙන් සියයට හැත්තෑ පහක් ආහාර පිළියල කිරීමේදී භාවිත කරන අමුද්‍රව්‍ය අවම කර ඇති බව වාර්තාාවනවා. බොහෝ විට ආහාර පිසීමේදී ලූුණු සුදුලූුණු අමුමිරිස් තක්කාලි අදී යෙදීම සාමාන්‍යයෙන් ගෘහණියකගේ සිරිතයි. පවතින ආර්ථික අර්බුදය හමුවේ මේ බොහෝ ද්‍රව්‍ය ආහාර පිසීමේදී භාවිත කරන්නේ නැති තැනටම ගෘහ ආර්ථිකය බිඳවැටී තිබෙනවා. ජනගහනින් සියයට හතලිස් පහක් ආහාර ලබාගන්නා වාරකරනද අවම කර ඇති බවයි මෙම වාර්තාවෙන් තහවුරු වී ඇත්තේ. මේ අතර 138ක් ගනු ලබන ආහාර ප්‍රමාණයද අඩු කර තිබෙනවා. මන්දපෝෂණ තත්ත්වය පිළිබඳ අදහස් දක්වමින් රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමේ ලේකම් වෛද්‍ය හරිත අලුත්ගේ කියා සිටියේ අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ ළමුන් 900ක් උග්‍ර මන්දපෝෂණ තත්ත්වයෙන් පෙළෙන බවයි. ලංකාපුරාම ඇතිවෙන මන්දපෝෂණ තත්ත්වය ගැන අපි පහුගිය කාලය තුළ දිගටම කතා කළා. එතෙන්ද විශේෂයෙන්ම පෞල් සෞඛ්‍ය සේවා නිලධාරීන් යොදලා කරපු සමීක්ෂණය අනුවත් ඉතාම පැහැදිලි 2022 මැද වෙනකොට 2021 මැදට සාපේක්ෂව මන්දපෝෂණ තත්ත්වය 2ක් 3ක් වගේ ප්‍රමාණයකින් වැඩි වෙලා තිබුණු රටින්. අපිට මේ අලුතෙන් මන්දපෝෂණය ගැන කතා කරන්න වෙලා තියෙන ප්‍රදේශවල අපි කලින් මන්දපෝෂණය ගැන කතා කරපු ප්‍රදේශ නෙමෙයි. ඒතොර අනුරාධපුරයේ ළමයි 900ක් උග්‍ර මන්දපෝෂණයෙන් තව දහස් ගාණක් ළමයි මන්දපෝෂණ තත්ත්වයෙන්. ඒ නිසා අපි විශේෂයෙන්ම රජයට යෝජනා කරන්නේ මේ මන්දපෝෂණ තත්ත්වය නිවැරදි කිරීම සඳහා විශේෂයෙන් මේ අවදානම් කණ්ඩායම් හරියට අඳුනගන්න ගර්භණී මව්වරු අතර මන්ද පෝෂණයත් ඒ වගේ තත්ත්වයක් ඒ සඳහා නිශ්චිත ඉලක්කගත වැඩසටහන් හඳුන්වලා දෙන්න. දරුවගේ මන්දපෝෂණ තත්ත්වය කියලා අපි ගත්තාම විශේෂයෙන් දෙමව්පියන්ට මම හිතන්නේ අවධානයෙන්ම මම කියන්න කැමතියි දරුවෙකුගේ උසයන් එක ගැන මේ වෙලාවේ වැඩිපුර අවධානයක් යොමු කරන එක තමයි ගොඩක්ම වැදගත් වෙන්නේ. අපි සාමාන්‍යයෙන් බර ගැන තමයි හැමදාම කතා කරන්නේ. නමුත් මේවායේ කාල සීමාවකේ දරුවෙකුගේ උසයන් එක තමයි වැඩිපුරම අපි බලන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. මොකද මෙතනින් අපිට දැනගන්න පුළුවන් දරුවට දිගු කාලීනව මේ අත්‍යවශ්‍ය ආහාර කාණ්ඩ ශරීරයට ලැබෙනවද නැද්ද කියන එක වැඩියෙන්ම පිළිඹිඹු වෙන්නේ මේ දරුවගේ උස දිහා බැලුවාම. දූෂණය වංචාව නාස්තිය අක්‍රමිකතා සහ අකාර්යක්ෂමතාව ගැන රටට ඇත්ත කියන ටෙලිවිෂන් ටෙලිවැකිය දැන්. ටෙලිවිෂන් ටෙලිවැකිය දැනට ක්‍රියාත්මක මේ ත්‍රස්තවාදය වැලක්වීමේ පනත. ඒමත් නැත්තම් PTA ගැන තමයි අප ඒ කතා කළේ. දැන් ඔය අලුතින් නව පනතක් ගැසට් කරලා තියෙනවන නේද. ඒ අලුත් පනත ගැන ලියන්න පෙර මේ දැනට ක්‍රියාත්මක පනත ගැන මීට වඩා දැනගන්ට අවශ්‍යයි. ඊට පෙර තව එකක් ලියන්නම්. මේ මොන පනතට හරි අත උස්සන අයත්න් ඔය දියවන්නාවේ ඉන්නවා. මොන පනතට හරි. එකට හොඳම උදාහරණය ඔය මෑතක ආපු දහනමය වීස්. දෙදහස්ස විසියක නේද ඔන්න විදෙස් පුරවැසියන්ට පාර්ලිමේන්තුවෙන්ට දෙන්ට එපා කියලත් අතෝසවනවා. අයි ඉළඟවතාව කියනවා නෑ විදෙස් පුරවැසියන්ට පාර්ලිමේන්තුටෙන්ට පුළුවන් කියලා ඔන්න ඒ අයම තමයි ආයි අතෝසවන්න නේද අපේ ඔය හුඟ දෙනකු එකැනෙ මන්ත්‍රීලා මැති ඇමතිලා හරියට නිකං අර ඇමීබාවා කියන ඒක සෛලිය සත්වයා වගේ. ඇස් කන්නාසා නෑ නේද තියෙන තැනේ හැටියට හැඩේ වෙනස් කරගන්නවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි අරමේ ඇමීබාව වගේම තමයි මහාභක්ෂණ පාලනයත් කරනවා. මේ රටට මේ කලයාමට එක් ප්‍රධාන හේතුවක් තමයි මේ දේශපාලනඥින් ඇමි බාවල වගේ ක්‍රියා කිරීම. හොඳේ දැන් එදා ඔය මහතීර් මොහොමඩ් ලීක්වානියූ ලෙස නේද ඒ වගේමයි පුටින් ලෙසත් ඔය සමහරුන් ඔසවා තැබූ ගෝටාබේ දිහාද බලන්නනේ අද බොහෝ දෙනෙක් සියලු පව් ගෝටාපේ පිට පටවනවා නේද. එදා ගෝටාබේව වැයූ වැනූ කටවල් අද ගෝටාබයෝ පතුරුවරිනවා නේද. දැන් එදා මහබැංකු හොරා කියලා ලේබල් කළ රනිල් වික්‍රම සිංහ වරම් බලන්න නේද. අද ඔහුව වයනවා වනනවා නේද. IMF නය අරන්දුන් විරුවා ඔහුයි කියලයි දැම් මේ කටවල්ව වලින්ම කියන්නේ. එදා රනිල් කියලා කෑමොර දුන්නු කටබල් සමහරක් වෙලාවට හෙට අනිද්දට නේද? රනිල් හොඳයි කිව්වොත් පුදුම වෙන්න එපා. හෙට හෝ අනිද්දට අපොයි සජිත්ට වඩා රනිල් මාර ඇඩ්වාන්ස් පොරක්නේ. හපොයි අනුරට වඩා රනිල්ගේ දැනුම මාරයිනි කියලා ඇහෙන්ට වුණොත් පුදුම වෙන්න එපා. ඒ තමයි ශ්‍රී ලාංකීය අපේ විශේෂත්වය. හොඳේ විශේෂයෙන්ම මේ හොඳ නරක කුමක් වුවත් ඔය දියවන්නාවේ ඉන්න වැඩි පිරිසක් මැති ඇමති වරප්‍රසාදවලට නේද පක්ෂයේ දාලා යන පක්ෂමාරු කරන අය ඉතිහාසේ ඕනෑ තරම් එකටත් සාක්ෂි තියෙනවා. ඒ අය අත එසව්වොත් ඔසවන්නෙම තම පක්ෂය වෙනුවෙන් විනා රට වෙනුවෙන් නෙමේ. හොඳේ ඊට උදාහරණ ඔය ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ සංශෝධන විසි එකම විමසපුවාම ඕන තරං හොයාගන්ට පුළුවන්. දැන් මේ එන්ට යන ඔය ප්‍රති ත්‍රස්ත පනතටත් අය කතා දෙකක් නෑ අත ඔසවනවා සිකුරුයි. ඊට කදිම උදාහරණය මේ අද පවතින පීටයේ හෙවත් ත්‍රස්තමර්ධන පනත නේද. මේ ආණ්ඩුවල මේ පනත් අර ගේබ්‍රියල් ගාශයාගේ අයි ඔල්ලිකේම්ට යස්ද ෆෝන් නැමති කෙටිකතාවේ මරයානම් ගැහැනියට පෙරවූ මානසික රෝගී කබාය වගේ කියලා ඊ අපි පැදිලි කලාන නේද. දැන් බලමු මේ එක්දස්සමසය හැත්ත නවේ ඉඳලා මේ ත්‍රස්තවාදය වැලක්වීමේ පනත. එදා ඒක මේ අර යුදකාමී පරිසරයේ පදනම් කරගෙන තමයි හඳුන්නල දුන්නේ. ඒ නිසා තමයි ඒකට තාවකාලික කියලත් ඉස්සරහින් දාලා තියෙන්නේ. නමුත් මේ පනතර දැන් අවුරුදු අවුරුදු 44ක් නේද? 44ක් පුරා මේක ක්‍රියාත්මකයි. මේ පනත යටතේ අත්අඩංගුවට ගන්න අයගේ පාපොච්චාරණ පදනම් කරගෙන තමයි ඔය හුඟක් වෙලාවට රඳවගෙන ඉන්නේ. පාපොච්චාරණය කියන්නේ Taman කියන කතාව. අපේ රටේ පොලිසියට අහුණාට පස්සේ ආයේ මොනවා නොකිය ඉඳීවිද නේද? සාමාන්‍යයෙන් පාපොච්චාරණය සාක්කි ලෙස අධිකරණය භාරගන්නේ නෑ. නමුත් මේ ත්‍රස්ත පනත යටතේ ඉහළ පොලිස් නිලධාරියකු ළඟ පාපොච්චාරණය කළොත් එක ඒක වලංගු වෙනවා. අම් අන්න එහෙම මේ දැන් ඒ විදිහේ එහෙම කියන කතා හරිද තමයි ඔය මේ ත්‍රස්තවාදය වැලක්වීමේ පනත යටතේ කිසිදු නඩු කටයුත්තක් නැතුව රිමාන් බන්ධනාගාරගත කරන්න තරම් බොහෝ දෙනෙක්ව රඳෝගෙනින්ට හේතු වෙලා තියෙන්නේ. සමහරුන් ඉන්නවා නඩු නැතිව අවුරුදු දහය පහලව. නඩුවක් නැතිව අවුරුදු දහයක් පහළුවක් රිමාන් බන්ධනාගාරේ ඇ ඒ ඉන්නවා කියනක මොනතරං අපරාධයක්ද කියන්න. විස්සයි විසියකේ ශ්‍රී ලංකා මානවහිමිකම් කමිෂන් සභහවා වාර්තාවට අනුව දෙදස් දහාට වෙනකං. දෙදස් දහටේ සැප්තැම්බර් වෙනකං අවම වශයෙන් ත්‍රස්තවාදය වැලැක්වීමේ පනතයටතේ විසි නව දෙනෙකු රිමාන් බන්ධනාගාර ගත කර තිබෙනවා. විශ්වාස කරන්න මේ විසි නම දෙනා අතුරින් එකොලොස් දෙනෙක් නඩු අහන්ට පෙර අවුරුදු පහලවක විතර රිමාන් බන්ධනාගාරය ඉන්න අය. අවුරුදු පහලවක් නඩු නැතුව. වැරදිකරුවෙකු නම් නඩු පවරල නඩු අහල ගරු අධිකරණයෙන් එල්ලලා මරන්න හරි නියෝගයක් දුන්නම හිත හදාගන්ට පුළුවන්. නඩුව අහලනි වැරදි අපරාධකරු වෙලා ජීවිතන්තේ දක්වා හෝ එල්ලුම් ගහට යන්න වෙන්න කියලා. එහෙම නැතුව ඕනෙම මිනිස්සෙකුට නේද? මිනිස්සෙකු නෙමෙයි අපි හිතමු සුනකේකු හරි ආ නඩුත් නැතුව අධිකරණයේ වැරදිකරු කරන්නෙත් නැතුව අවුරුදු පහළුවත් දාසයක් රිමාන් කරලා තියන් ඉන්න පුළුවන් කියන එක නේද හරියට සුනකෙක්ව අවුරුදු දහයක් පහළුවක් කූඩුවක දාලා තියන්න පුළුවන්ද මනුස්සකම යාන්තන්වත් තියෙන මිනිස්සුන්ට නේද මේක පනතක්ද කියන්නකෝ ඔව් මේ පනත දකුණේ කතා බහට ලක් වෙන්නේ කොහොමද වසන්ත මුදලිගේව අත්තරංගොට ගැනීමත් එක්කයි නේද නමුත් මේ පනත යටතේ අදත් රිමාන් බන්ධනාගාර ගත කර සිටන දෙමළ රැඳවියන් ගැන මේ සිංහල සමාජය තුළ විවෘත කතිකාවක් ඇති වුණේම නෑ. මේ එක්දා සමසේ හැත්ත නමේ ත්‍රස්තවාදය වැලක්වීමේ පනත ඇති භයානකකම තමයි පාපොච්චාරණය මත රිමාන් බන්ධනාගාරයේ තබාගැනීමට ඇති හැකියාව. පාපොච්චාරණය කරන්නේ කාටද පොලිසියට. අපේ පොලිසිය ළඟ පාපොච්චාරණය කරන්නේ නැත්ති කෞදප්පා නේද. අර වලහගේ කතා මතකද ඇමරිකාවේ පුහුණුවකට ලෝකේ රටවල් පහකින් පොලිස් කණ්ඩායම් ගියා නේද අපිත් ගියා. ඒ පොලිස් කණ්ඩායම් වලට පැවරුණු වගකීම තමයි කැලයක් ඇතුළේ ඉන්න වලහෙක් අල්ලගෙන එන එක. දැන් ඉතින් එංගලන්තේ ගැන මහබ්‍රතාානය පොලිස් කණ්ඩායම කැලේට කිය කැලේ පිරල පිරල පෑකට පස්සේ ඇවිත් කිව්වා වලහෙක් නෑ කියලා. ඉට පස්සේ ඔය ජර්මන් පොලිස්ටීම් එකත් ගිය වලහෙක්තියා හූනෙක්වත් අල්ලගන්ට බැරුව ආවා. ඔය විදිහට ප්‍රංශ ඉතලි පොලිස් කණ්ඩායමුත් ගියා ආවා. වලෙහෙක් නෑ කියාගෙන දැන් ඔන්න අපේ වාරය ආවා අපේ පොලිස්ටීම් එක බැස්ස කැලේට පෑකට විතර පස්සේ අපේ පොලිස් ටීම් එක එනවා එලියට තඩි හාවෙක් පල්ලගෙන හාව මෙහෙම කෑ ගහනවා අනේ ගහන්ට එපා ගහන්ට එපා මම තමයි වලහා අනේ මම තමයි වලහා ගහන්ට එපා කියලා නේද ඉතින් අපේ පොලිසියට ආන් ඒ විදිහේ පාපොච්චාරණ ගන්ටත් හැකියාව තියෙනවා තිහෙම පාපොච්චාරණ මේ ත්‍රස්තවාදය වැලැක්වීමේ පනත යටතේ අරගෙනම නැද්ද කියලා අසමින් අද ටෙලිවැකිය අවසන් කරන්නේ අලුතින් එන්ට යන ප්‍රතිත්‍රස්ත පනත පිළිබඳව අප අනිවාර්යෙන්ම දැනුවත් විය යුතුයි කියන පදනමේ ඉඳලයි. අනුග්‍රහය. ඔබ එල්ව නිම කලායෙක්ද ඔබගේ රැකයා හීනයට මාස දොල්හටවැනි අඩු කාලයකින් ළඟාවෙන්න හොඳම මාර්ගය ඒටේ අමතන්න බිඳුවයි හැත්ත හයයි බිඳුවයි පන්සේ පනස්නවයයි හයසිය හැටනවය Give your international career boost by being globally recognized right here at IIHS. Reserve your seat today. Call us on 0114 65114. පේන්ස්. ජීවිතයේ සියුම්තැන් විවිධවර්ණයෙන් සරසන්නට තත්ත්වෙන් උසස් ඉහළම තින්ත. මනම්පේරි බාත්‍රයා අවුරුදුවාසේ ටයිල් නානකාමර කට්ටල සඳහා සයට හතලිහක් දක්වා වට්ටම් නිවස ලස්සන කරන ඔබේම තැන මනම්පේරි බාත්‍රයා ගාන්න මාතර නිර්දනිය. කිවටි පැටියට සනීපෙට ඩාලි බට්ල වෙතින්. පුවත්නිමයි ඔබට සුබ දවසක්.